die Dichtung schwebt über dem Leben, Glanz anderer Welten, springt dir in die Augen wie auch Sterne. Aus Wasser, vertrocknet in der Bucht, der Kindheit, wenn erschöpft, zurückkehren in die Engel, jetzt ohne Salz, ohne Flügel, und du versuchst, ihr Schatten zu fangen. Fetzen an der Leine, der Wäsche, die Worte, die Stunde, die am liebsten wäre, ungeschehen die Toten, die dir emporsteigen. An den Beinen, wie sehr du auch fühlst, die Nacht mit weißen Tauben voll Hoffnung auf einen Funken des Feuers, der dein Gedicht entfacht.